Ah, eu ah, sei! Tá metendo. Ah, é? Então quais você fez? Fala aí pra gente. Fala pra gente, quais você fez? Eu fiz, eu fiz o do telefone, eu fiz o do cartão, eu fiz o da impressora. Lê inglês, por favor, aperta B Lê em inglês, vai! É, phone calls can identify print copy, sort e-mail, fix servers e make phone call. Tá bom pra você? O que mais? O impostor também faz teste, mula! Cara, sai, velho! Rapaz, então... Dança! Eu acho que eu assassinei o Core, mano. Ai, caralho. Opa!